Buenas tardes, estamos en Colombia Plast Expo Empaque 2018 con Daniel Mitchell, el presidente de Acoplásticos, que es la asociación que organiza el evento. Bienvenido Daniel a la revista El Empaque Más Conversión. Daniel, eh, ¿cómo percibe Acoplásticos esta edición, la número 10 de eh, Colombia Plaza Expo Empaque? Pues creo que está saliendo muy bien, eh, como tú lo dices es nuestra décima edición de Colombia Plast Expo Empaque tenemos 15.000 eh, metros cuadrados brutos de área comercial donde se está exhibiendo eh, los últimos desarrollos en maquinaria de última tecnología. Tenemos maquinaria de Alemania, de Italia, de España, de Portugal, de Asia, de Estados Unidos, de Brasil. Eh, los últimos tendencias también en materia prima, en insumos, eh, en servicios también relacionados con la industria, una muy buena agenda académica que ya se ha venido desarrollando fundamentalmente martes, miércoles y hoy. Eh, muchos visitantes, como de pronto no lo alcanzan a ver, pero muchas personas pasando, muchos negocios que se están llevando a cabo. Hoy tuvimos misión de compradores juntando eh, exportadores con compradores internacionales, entonces realmente va muy bien, nos está yendo muy bien y la gente está contenta.